कैसे हो सभी लोग वेलकम बैक टू तो आज आज फाइनली हमारे कंप्लीट हो चुके टू फिफ्टी सब्सक्राइबर तो गाइज आज हम लोग जो है मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है माइनक्राफ्ट सैंड गांव सीरीज सैंड सीरीज गाइस इस सीरीज के अंदर हम लोग सर्वाइवल सीरीज की तरह रहेंगे एंड गाइस इसके अंदर हम गाइस बहुत सारी कुछ चीज़ें भी क्या करेंगे गाइस तो मैं आज के पार्ट हाँ गाइज हाउस दिखाऊंगा गाइज के ना आपको चीज़ें दिखाऊंगा जो जो मैंने बनाई मुझे गाइज वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी मैं कोई बात नहीं गाइज चलो गाइज चलो गाइज एंड गाइज मैं चाहता हूँ मेरू गाइज आपको साइड पे गाइज कॉर्नर पे दिख रहे होंगे गाइज मैंने सारे सारे सब कुछ इंटेंड के बहुत सारी चीज़ें जो तो गाइज यहाँ इससे मेरी तलवार को लगे fire back two knock back two mending सारी चीज़ों के मंडिंग लगी है बस आर्मर के अलावा अगर इस वीडियो को गाइज थर्टी अगर गाइज ट्वेंटी फाइव लाइक्स आ गए तो फिर गैस मैं इसके ऊपर सब अपने आर्मर पर भी मैंडिंग लगाऊंगा मतलब गए देख सकते गए सब चीज़ों के ऊपर गए पहले आपको अपना हाउस भी दिखा दूँ गए आप लोग मेरा लैग हो थोड़ी सी गेम गए तो अगर आप लोगों को <clears throat> तो गई चलो गैस गई ये देखे गए सामने गए मेरा शुगर कैन फार्म है गए भाई यहाँ पे अभी इसको तोड़ते भी इसी बार हम तोड़ेंगे हम लोग जो गैस ये रहा गैस सामने ग्रुप मेरा हाउस तो आप ये गाय आप मेरा हाथ देख सकते हो भाई कितना ही ज़्यादा मस्त है और गाइस आप लोग देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा मस्त है गाइस मेरा आउट क्या क्या क्या असला मेरा सिर्फ तोड़ के जाइए हां हां करता है जैसे आप देख सकते हो गाइस यहां पे कितना ज्यादा मस्त है इस पर मैंने घड़ी भी लगाई बिल्कुल भी ऐसा करेगा गाइस अभी हम लोग जो कुछ हां क्या क्या देख रहे क्या देख रहा है मेरे ऊपर क्या चल गई चलो गई मैं आपको अंदर करके के दिखा देंगे अपना घर अभी देखिए गाइस ये फर्नेस वाला हाउस है जो पहले था गई ये चलो इसको बंद करते हैं तो यहाँ कॉर्डरूम के अंदर लावा तब भी कोई आएगा मैं उसको मार डालूंगा अगर यहाँ पे ग्राइंड स्टोन लगा जहाँ पे गए सब मैंने बिजली तक छोड़ूंगा कोई जी भी है यहाँ पे गाइस मैंने अपना आयरन रोड लगाया था कि गए मैं अमीर हूँ तो इसलिए मैंने कहा सिक्योरिटी के लिए लगाए देते सब भी इधर आके घुस जाते बेड पे सो जाते हैं यहाँ तीनों मेरे चर्च हैं तीन ही चार चक्कर में ये देखो भाई एकदम प्रो प्रोगिरी इनटेंटेड बुक यार ये पता नहीं कौन सी है तो जड़ ने जीची खुद नहीं लगा इसके ऊपर गाइस आई एम अमीर आई एम प्रो भाई भाई हा हा एंड तो चलो गाइस मेरी एक बिल्ली से बिल्ड तो करवा गाइस ये है करण जी करण जी गाइस ये है मेरी स्नो वाइट ये है मेरी सेंड्रेला सेंड्रेला हाँ गाइज ये है गाइज मेरी कबूला ये है माउमी और ये है माई चलो गाइज भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइज मैंने सर के बगल कौन सा सबसे रेयरेस्ट भाई अभी भाई वो कैसे मिला भाई इस वर्ल्ड को बनाने से पहले गाइज मैंने इस वर्ल्ड को गाइज मैंने गाइज रैंडम रैंडम रिपोर्ट करने का मुझे बहुत सारा लूट मिला था अलग अलग तो फिर मैंने कहा मुझे कुछ नोडल सबसे मिल के मैंने भाई गेम नहीं कहा मैंने रैंडम रूम को हटा के ये मेरा बंकर तो सॉरी गाइस ये है मेरा बंकर तो चलो गाइस इसके नीचे चल के आपको दिखाता हूं आप गाइस के नीचे गाइस देख रहा हो ही रहा होगा यहाँ तीन जरूर गाइस यहां पे बोर्ड से मिली है चलो गाइस खोल के दिखाता हूं ओ हूँ seriously guys I offender trident cross वो केक्स एंड ये नीचे देख सकते हैं मेरे फूड थिंग्स आप फूड थिंग गाइस देख ही सकते हो एंड गाइस साइड पे है नोट तो स्पेशल थिंग तो आप देख ही सकते हो भाई फिर नीचे गए वेपन्स एंड शील्ड्स तो गाइस अभी आप देख सकते हो गाइस मेरे पास क्या क्या चीज़ है एंड पीछे wood and wood things cobblestone cobblestone things देख सकते हो गाइस कोबलस्टोन और कोबलस्टोन की थिंग्स एंड इस साइड पे मेरा एन्चेंटमेंट रूम वैसे आप यहाँ इंचमेंट भी मैं कर सकती हूँ यहीं से मैंने कुछ एक सारी चीज़ें इंचेंट की हैं अपना आर्मर भी आर्मर के बगैर कुछ खास तो नहीं लगा पाऊँ इस साइड पर मेरा ट्रैक्टर टेबल भी है एंड मैं तो गई यहाँ एक और पीछे पंखा है किसी को नहीं पता गई अब गाई ये आपको गाई एंड भाई ये गाइस यहाँ पे भी गए ये तो बंगाल रोड गई फोर्टी एट लेवल के ऊपर गई यहाँ पे सबसे पहले वाले कहने गई है यहाँ पे बुल सेकंड वाले पे गई पैन गाइस इस वाले के ऊपर एकदम रेस्ट और जितनी भी चीज़ बहुत सारी यानी कि इसके ना गाइस मैंने ट्रेडिंग करके आप देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पे गाइस कॉम्बिस को मारा था गाइस मैंने आयरन की सब चीज़ें बनाई यानी कि जो आप डाइट करेंगे गाइस ये देख लो गाइस डाइट ये ब्लैक कलर का डाइट गाइस सब कुछ ये मैंने वीडियो के ट्रेडिंग की है ठीक है हेलबर्ट भी गाइस पहले ट्रेडिंग करके दी गई इसके ना गाइस सैंड की चीज़ें हैं देख लिया होगा नहीं देख लो गाइस ये क्या हुआ था पता नहीं गई गाइस मैं आपको ऊपर जगह मैंने विलेज करने अंदर गई थी बाहर गए विलेज करने के लिए क्या क्या है तो घर पे हैं और ऊपर तो इधर ओ ओ भाई मेरा कैमरा बहुत गंदा आ रहा है यार तो चलो गाइस भी यहां से गाइस प्लेजर प्लेजर प्लेजर क्या बोल रहा हूं मैं क्योंकि माँ के जोर थे एंड चलो चलो मैं आपको और दिखा देता हूँ सामने चलो हमारा होटल ये मेरा हम होटल अच्छा ये बाहर आ रहे हैं तो सो के आके यार साइड यार देख रहे बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे गाइस ये लोग ये कोई आ जाता है गाइस तो बच्चों के लिए गाइस यहाँ से वो नौकरी ले सकती है भाई तो भाई एक भाई इस को मैं एकदम चार्ज हो गया भाई रोज़ाना मैं पाँच घंटे तक गेम खेलते फिर दो घंटे और तो पाँच घंटे हो जाते हैं और आज मैंने खेल पाया एंड एक भाई ऊपर भी दिखा देती हूँ गाइस भाई कितने ओ oh, मेरी भूख खत्म हो गई भाई रोटी में फ्लैक्सी खा लो रोटी में फ्लैक्सी खा लो गाइस एंड चलो गाइस आज के लिए इतना ही oh, चलो गाइस oh, चलो गाइस